大家好，今天要教大家如何用 Excel formula 来快速完成转工。第一个，首先我要教大家 TEXT 的 formula。比如说今天是五月一号，然后我拉下来，哦，我们要如何把日期变成月份和年份呢？第一个方法就是用这个。 等于 dex，然后比读比读是你要选的歌吗然后 m m m that's y y。value 的话就是你要选的歌，我选五月一号哦。然后 format 代表的是你要选的格式，你要先放一个开开引号、关引号。然后。 为什么我们要放 M M a 是指月份的 May June August，你也可以只放 M M，就会出现零五哦。然后 Y Y 是指月份，就比如说我要二零二一年只出现二一，我就放 Y Y，不要的话你也可以放 Y Y Y Y。 第二个方法是，就是等于 man，然后你放这个符号，和这符号，然后再连起来 year 的 formula。这符号意思是跟 c o n c a r d i n a t e 是一样意思，可以空白起来用。只是你一定要有一个这个符号的。 开的和关的这个符号哦，开头跟结尾啊。如果你要用这个话的好处是，你就可以选你中间要放，你要也是要开关引号哦，开关引号然后放 dash，或者是你要放一横。然后我通常呢，我是放放回这个 d e s t 可是哦，你看这个这个 formula 它就不能选，它就不能选，不能放那个中间的喽。然后第二个，我要教一个很重要的东西，为我们这个打工族一定要学会 vlog。首先第一件事。 你等于 v d o o g u p 然后 v d o o g u p value 就是说你要选的，代表你要选的歌，如果你一定要选一模一样的开头，比如说这个是有字期，你就要选有字期来对应哦。 如果你放一个逗号，然后 table are less 的意思就是说你要选的排列，就是说比如说你要到你要到这个日期的第二行，你就拉到第二行，然后放一个逗号，这个 c o n d e x number index number 就是指我们第二行我们要放二吗？ 然后如果我们拉到第三行的话，我们这里就要放三，然后再放一个逗号呢，打零。零的话就是 true 的一次，就是完全正确。然后再关一个关引号就可以了。那这个是。 那你看，如果放二号的话，它就会出第二行了东西哦。嗯，还有，其实我们 VLOOKUP 哈，这个东西是可以用，还有一个方式用，就是我们可以锁我们要的那，我们可以锁的。 所意思就是说，比如说我按这个，你按你们 r d 上的 F，它这样子意思就是说，它锁这个 Apple 这个锁死了。 放二吗？我要没了我就放二。那锁死的意思就是说，如我拉下去，它就去，它就已经锁，它这个就会出这个哦，然后它就会跑哦，然后所以吼。我们可以样改的话，我们我们就可以把这个，比如说我啊。 按多一次 F4 啊，它在中间的意思就是说，就是说它在后面嘛，就是说它可以打横过去。如果再按多一次，它就锁前面。比如说这个我要，比如说这个东西我要按这个，我要打横过去嘛，我就按到在中间，在这个 O 的后面哦。 然后这个哎，我要我要指着下嘛，这有事我要指着下，我就按一下，给他这个在他前面是指着下，然后它就会对应这行跟这行哦。然后如果还没有说的话，它就会这样子说。 你没有锁到的话，它就会它就会跑哦。它就会跑，所以的话，我们就帮它锁起来。这个我要打横嘛，然后就放在中间。 这个 O 跟三的中间，我这个我要打直，我去锁它，这样子哦。然后我们如果要，比如告打直下也是一样，你就可以锁，比如说这个 Apple 吗？ 我锁直嘛，我下来直下来，然后我又锁这边，也是我要直下来，我就锁直。我就二号嘛，二号是没了，我放二号，然后我可以 copy 过来，直接打成三号，它就会跟着跳三号这个边。四号是第四个。 一二三四，嗯，然后就可以拿下来呀，也是一模一样。好了，谢谢你们今天的 v l o g 跟 text formula 就讲到这样子。然后如果有什么疑问，可以在下面 comment 哦。然后还有可以。 帮忙订阅跟 Like。